All right, shifting focus now, politics in the Boro heartland is getting murky ahead of the BTC elections. BTC chief Hagrama Mohilari today made a personal attack at the APSU and UPPL leaders, accusing them of minting money from unsuspecting youths on the pretext of giving them jobs. Mohilari further accused the APSU of encouraging protest against him in view of the impending council elections. নাই নাই সেইটো আফচোৰ বা ইউ পি পি এলৰ মানুহে সেইটো এনকাৰেজ দিছে যিহেতু ৰাজনীতি আহি চৰি এলেকশ্যন আহি আছে বি টি আৰত কি হৈছে হোৱা নাই ইহঁতে বি টি আৰ পাইছে বুলি আজিৰ দিনত মানে বি টি আৰ পাইছে মানে আমি চাকৰি দিব পাৰে ইয়াৰ নামত বহুত টাকা কালেকশ্যন কৰিছে আফচু আৰু ইউ পি পি এলে এইটো আমাৰ বহুত মানে পাব্লিকে কমপ্লেইন দি আছে বা আমাক জনাইছে এই কথাটো আমি কৈছোঁ আৰু মোৰ যিটো যোৱাকালি কি বুলি কৈছে পাণবাৰীত যিটো ঘটনা হৈছে সেইটোতো পূৰা পলিটিকেল সেই ইহঁতে একো নাজানে বি টি আৰ চুক্তিত কি আছে কি নাই হয়তো ভালকৈ বুজাই দিয়া নাই যাৰ কাৰণে সেইবিলাক ঘটনাটো হৈছিল And not only this, uh, Hagrama Mohilari said that APSU had not shared any details regarding the modalities of the Boro Accord with him, as well as the four NDFB groups. He added that the accord could have been of a better version if modalities had been shared. আৰু চুক্তিৰ আগত আমাৰ এন ডি এফ বিৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী ধীৰেণ বড়ো আৰু বি চাউৰাইগৰা এই মডেলিটিটো চাবলৈ পোৱা নাই বা ময়ো দেখা নাই যেন আপচুৰ লিডাৰশ্বিপত এইবিলাক হৈছে যদি এই মডেলিটিটো আমাকো অলপ চাব দিলে হয় বা মোক নহ'লেও এটলিষ্ট ৰঞ্জন দৈমাৰী বা ধীৰেণ বড়ো বা চাউৰাইগ্ৰা গ্ৰুপক অলপ চাব দিলে হয় যদি চাব দিলে হয় এনেকুৱা চুক্তি নহ'লে হয় বিৰাট ভাল এটা চুক্তি হ'লে হয় Meanwhile, the BPF leader exuded confidence that the BPF and its alliance partners, BJP and AGP, will sail through in the upcoming elections, which he said would be held before April. Mohilari hopes that the BPF, BJP, AGP combined will win 30 seats in the council polls. নিৰ্বা বি টি চি নিৰ্বাচন আহি আছে আমাৰ বিহুৰ আগে বা পিছত হ'ব পাৰে মুঠতে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত হ'ব তো আমার বিটিসি নির্বাচনের কারণে ফুললি প্রিপারেশন হয়ে আছে আর এইবারও আমি যে আমার এলায়েন্স বিজেপি এজেপি আর বিপিএফর যে এলায়েন্স এই বহাল থাকিব আর আমি তিনটা মিলি পেলাই বিটিসির সরকার গঠন করব এটাই এবার তো আমি এলায়েন্স হিসাবে ত্রিশটা পাব ত্রিশটা আরামত সরকার বনাবো And uh, Hagrama Mohilari said that BJP's High Command will decide on its alliance with the BPF and that the state leadership is not the highest authority. The BTR chief's reaction came in view of reports doing the rounds that Assam BJP President Ranjit Das has stated of aligning with other party for the council polls. Sir যি বিজেপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰঞ্জিত দাসে কৈছে বেলেগতো হ'ব পাৰে এলায়েন্সটো নাই এইটো ইহঁতৰ নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ কথা ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যি কি কৈছে কোৱা নাই ৰাইজে আমাক ৰাইজে মানে কি বুলি কয় আমাৰ দলৰ মানুহবিলাকে মোক জনাইছে যে ৰঞ্জিত দাসে এনেকুৱা কৈছে বুলি নাই এইটোতো হাই অথৰিটি নহয় ইয়াৰ ওপৰত বহুত মানুহ আছে ইহঁতৰ পৰা আমি শুনিব লাগিব বা মোৰ লগত আলোচনা কৰি সেইটো যদি ভংগ হ'ব লাগে মোৰ লগত আলোচনা কৰিহে ভংগ হ'ব এলায়েঞ্চটো আলোচনা নকৰাকৈ ভংগ নহয়